Мы договорились о том с президентом Путиным о том, что э, где-то полтора миллиарда долларов э, будет выделено на эти интеграционные проекты. Совместные они. России выгодны и нам, даже больше России, чем нам. Поэтому Россия и кредитует их. Э, как здесь у нас обстоят дела? На днях Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Реализация интеграционных проектов наверняка станет одной из тем переговоров президентов. Ранее стороны договорились, что Россия выделит Беларуси кредит в полтора миллиарда долларов на производство импортозамещающей продукции. Какие товары Беларусь будет производить по просьбе России? Кому это выгодно на самом деле и почему обеим странам на этом лучше не останавливаться? Попробуем в этом разобраться. сожалению или к счастью, совместно заняться импортозамещением Беларусь и Россию заставила сама жизнь. Лукашенко давно предлагал российской стороне двигаться в этом направлении, но тогда в России мыслили прямолинейно и не особо думали на перспективу. У нас есть энергоресурсы, а значит есть деньги, то есть можем купить все что угодно. И это вполне логично и оправдано. Когда у тебя есть миллиарды, зачем париться по мелочам? Зачем, образно говоря, изобретать свой велосипед, когда на Западе его уже изобрели и готовы поставить тебе в наилучшем виде? Но это если не думать на перспективу. Когда на Россию в этом году обрушились санкции, западные компании решили не рисковать и ушли с насиженного рынка. Образный велосипед они-то оставили, а вот руль, педали и цепи прихватили с собой. Мы не очень-то шли на то, чтобы сюда запустить иностранцев. Поэтому введенные санкции по нас так не ударили, как, ну, допустим, по КАМАЗу. Туда вошли немцы прежде всего. кстати, мы и России предлагали э, такие направления сотрудничества. Но ну, тогдашние ваши руководители полагали, что если придут немцы или американцы, это такие технологии, это такое счастье будет. весне импортозамещение стало одним из главных вопросов переговорной белорусско-российской повестки. Стороны условились, что Беларусь, обладающая широкими компетенциями, может подставить России плечо в этом вопросе. Для этого, конечно, республике необходимо нарастить или модернизировать производство. Правительство подготовили свои предложения и примерно определили с объемом инвестиций. Насколько эти вопросы действительно беспокоят Россию, можно было судить по визитам российских губернаторов в Минск. Они приезжали с внушительным списком продукции, которую раньше в их регионы поставляли западные партнеры. А теперь эти товары следует срочно импортозаместить. Мы э, серьезно готовились э, к поездке. Мы тщательно проанализировали Э, тот ассортимент э, продукции, который нам интересно. Мы посмотрели нашу проблематику по импортозамещению, сформирован порядка 800 наименований, там различной продукции, то, что мы реально можем вот идти по пути импортозамещения. А Беларусь давно готова. Этому даже недавно удивился глава российского правительства Михаил Мишустин. На агропромышленной выставке в Подмосковье он потребовал от российских производителей заменить все импортные составляющие на отечественные. Но тут выяснилось, что запчасти из Беларуси. Из Беларуси очень хорошо. Вот. в этом смысле это считайте, что да вот решили задачу. Если это белорусские поставщики, это правильно. Союзное государство, наши друзья и партнеры. Сейчас уже известно, что Россия предоставит Беларуси льготный кредит на полтора миллиарда долларов на проекты по импортозамещению. При этом в республике мыслят еще более масштабно. Многие западные компании покинули рынок России, однако это открыло многомиллиардную нишу для союзного государства в плане импортозамещения, считают в Министерстве экономики. Например, возможности белорусских мебельщиков до настоящего момента оценивались в 400 миллионов долларов. С уходом IKEA из России появилась ниша в 1 миллиард, и это только в сфере деревообработки – Аналогичные примеры есть и в легкой промышленности. Емкость того же рынка обуви, одежды и аксессуаров России составляет до 100 миллиардов долларов. Потенциал замещения белорусскими производителями ниже в разы. Его оценивают в 600 миллионов. Однако его можно значительно нарастить, если привлечь малый и средний бизнес, а это ведь почти 2000 организаций. Те компании, которые ушли с российского, Слава богу, все-таки хватает здравого ума. В Беларусь нет такого массового исхода зарубежных компаний, это тоже надо подчеркнуть. Но э, речь идет о сотнях миллиардов долларов США. Да? То есть сотни миллиардов долларов фактически освободился рынок. И мы видим сегодня акцент по проектам союзного государства, идет акцент на так называемый критический импорт. Вот это вопрос действительно серьезный. Это вопрос требует не только времени, как вы говорите, но и ресурсов, значительных ресурсов. Поэтому Поэтому, ну, опять-таки, я могу лишь опять процитировать сам себя и сказать, надо терпение и целенаправленная, адресная политика, промышленная политика в соответствии с теми ресурсами, которые у нас сегодня есть. Полтора миллиарда долларов, которые вот-вот будут выделены Беларуси, пойдут на развитие существующих производств. Беларусь предложила России более десятка проектов. Сейчас они проходят стадию утверждения. Основные средства направят предприятиям машиностроения, оставшиеся выделят микроэлектронике. Сейчас идет просто процедура верификации бизнес-планов. То есть вот э, мы смотрим конкретно этот проект, он э, будет финансироваться или нет. Только два проекта как бы уже ну, принято. Э, это БелАЗ, кольцераскатное производство, там еще один. Миллиард 200 э, это гражданские проекты и еще там 200 военные. Это будет микроэлектроника в основном. Остальное это, ну, там практически все проекты это машиностроение. В принципе, это довольно крупная сумма, которая особенно тут даже, наверное, стоит говорить не о размере самой суммы, а о важности этой поддержки в нынешних условиях, когда вот эти санкционные ограничения создают довольно э, высокие сложности с привлечением кредитных ресурсов, которые в том числе ранее привлекались и со стороны тех западных партнеров. То есть сегодня они очень востребованы и очень важны. То есть я бы здесь даже говорил не столько о величине данной суммы, а сколько важности и своевременности. И, так скажем, я бы говорил о стоимости данных кредитных ресурсов. Все-таки Российская Федерация Э, не просто дает нам эти средства, но и предлагает их по довольно, э, я скажу, выгодным условиям. То есть они закладываются очень хорошие процентные ставки, и мы видим, что тот продукт, который мы будем в итоге реализовывать, он будет, будет конкурентоспособным. Кольцераскатный комплекс «Бела» строит Ворша на площадях своего завода приборов автоматического контроля. Этот проект «Беларусь», кстати, уже начала финансировать сама, не дожидаясь кредитных ресурсов. Один из проектов касается увеличения э, объемов производства карьерной техники. То есть, если раньше э, в России э, поставлял белорусский автомобильный завод, кроме этого действовала у нас э, два сборочных производства, это американское и японское, и было еще одно э, назревало производство, тоже еще одно японское, то на сегодняшний момент они свои предприятия закрыли, и таким образом вот э, Белазу сегодня необходимо как бы восполнить объем рынка, работать, ну, грубо говоря, за троих работать, поэтому, безусловно, эти деньги сегодня востребованы кредитные. То же самое можно привести по дорожно-строительной технике, по коммунальной. То есть все это востребованные проекты. К импортозамещающим проектам также планируют присоединиться машиностроительные гиганты Беларуси, Минский тракторный завод, Гомсельмаш и предприятия помельче, Минский завод «Шестерен», Подшипниковый завод. Амбициозный проект реализует Минский механический завод. Здесь разрабатывают системы ABS а и EBS тормозного привода автомобилей и прицепных устройств для белорусских и российских предприятий. Предполагается, что эти изделия будут использоваться на большегрузных автомобилях, автобусах, троллейбусах, автобусах и сельхозтехники. К концу года на предприятии планируют приступить к первым испытаниям системы ABS. А Система EBS будет готова через год. Источники финансирования – собственные и заемные средства. На Рудинском заводе под Минском большую часть мощностей задействуют для производства фар и фонарей для российской автотехники. Возможности у предприятия огромные – Завод может обеспечивать фарами не только внутренний рынок, но и закрывать значительную часть потребностей российского автопрома. Наша компания «Амкадор» один из перспективных проектов – это лесопромышленная э, техника, которая помогает автоматизировать процесс э, значит, обработки леса. То есть если раньше рынок был довольно насыщенный, то сегодня фактически компания «Амкадор» является э, единственным производителям на территории союзного государства. Особая ответственность возлагается на белорусский интеграл. Предприятие производит различные микроэлектронные компоненты. Вы, может быть, удивитесь, но белорусские микросхемы можно найти даже в бытовой технике именитых производителей. Скорее всего, в зарядном устройстве для вашего телефона также есть эти элементы – Правда, для российской стороны более актуальна космическая промышленность и военно-промышленный комплекс. Поэтому неудивительно, что главными потребителями белорусской продукции микроэлектроники на рынке России являются предприятия Роскосмоса, Росатома и Минобороны. Ракеты должны летать в космос, ракеты оборонные, ПВО, земля, земля и так далее, подлодки и ядерные боеголовки должны летать. Никто под это не даст то, что ты производишь, сможем ли мы это сделать для того, чтобы обеспечить э, бесперебойную работу оборонного сектора, гражданского сектора, союзного государства. Сейчас актуальнейшая тема это – Белорусским предприятиям приходится работать в три смены, чтобы обеспечить потребности российского рынка. А значит, у них есть возможность неплохо заработать, поднять людям заработную плату и за счет выделенных средств модернизировать свои производства. На самом деле, полтора миллиарда долларов не такая уже и большая сумма, чтобы удовлетворить все запросы российской стороны. Поэтому финансирование белорусских заводов, особенно в форме кредита выгодно и для России? Ну, по большому счету, суммы небольшие. Я приведу только один пример. Ну вот микроэлектроника, да, на повестке дня, действительно важно, актуально. Это растущий тренд. Сегодня цифровизация является глобальным трендом, а цифра – это и программное обеспечение так называемое железо. В основе железа это микрочипы, да, то есть, так сказать, гибридные микросхемы. В России аналогичная программа до 2025 года, ее финансирование тоже по разным форматам составляет порядка 60 миллиардов долларов США, 60 миллиардов, э, Евросоюз, 53 миллиарда, Соединенные Штаты Америки – порядка 55 миллиардов. А Китай, он вкладывает в микроэлектронику 1 триллион 300 миллиардов долларов. Но задачи у них немножко другие – создать полный цикл производства. Если бы наши страны занялись импортозамещением еще несколько лет назад, как и предлагала белорусская сторона, то сейчас бы мы, глядя на все новые и новые санкции, лишь посмеивались попыток Запада сбить нас с проторенной колеи. Уроки надо выносить вовремя – Надеемся, сегодняшняя политика и нацеленность на общий результат не станут единовременной акцией, а заложат основу для новых, еще более сближающих нас традиций. Это был проект по факту решения первого. Мы еще вернемся к теме импортозамещения и, поверьте, будет очень интересно. Подписывайтесь, мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.